Çalışma. Korkma balam, bir ham balam dedi bo'ridan korkma balam ey bir ham bolam dedi de bo'ridan beter ey odamni odam yedi banda bo'ridan battar soq ko'zi bilan yo shirin so'zi bilan yo soq ko'zi bilan yo shirin so'zi bilan azangda aytar ularni odamni odamni yeydi azangda aytar ularni odamni oğlum. Rast kılırmam dünyadan Dost kıdırmam dünyadan Dost kıdırmam dünyada Dost kıdırmam dünyadan Korkmay hatta ohudan Aldam mı aldam mıydı qo'rqmay hatto xudodan ey odamni odam yedi o'qirdan qaytma bulam. Müpteser sana minmedim Narhı arzana minmedim Yanıma kalsan ey Adam mı adam mıydı Hırdan korkma balam Hırham balam Ben de buradan Sayasında meyli otur Yaprağı senden rencimesin Sayasında meyli otur Yaprağı senden rencimesin Haklanıp so'ng kabır kir Birov senden ranjimasin Hoşlanıp sen kabirge kir Birov senden ranjimasin naziksin aman bul Nefsin üçün in yaman bul Bu yıl naziksin aman bul Nefsin üçünsin yaman bul İsmail seyyah kurban bul Çok senden renzimesin Müzik elçeye kurban ol Çav senden rezimesin Müzik alsalar Hava olanla maktasalar Doğru söyle sorasalar Bilsen kefek orasalar Metav senden rencimesin Ölsen kefen orasalar متاع سنن رنج مسعود Dağ desin köçkenin mahal Aşığın köçkenin mahal Dağ desin köçkenin mahal Sudan içkenin mahal Bulaq senden rancimesin Thank you. Qardan içkənin maxal Ulaq səndən rənciməsin Thank düşmanga karşı tetikte Dünya karşı tur, Fakat rüküde tur. Allah senden rencimesin Fakat rüküde tur. Allah senden rencimesin Ölsen kefene vurasalar عطاو سنن رنجي مسلم اسماعيل شياب قربان بود شاو سنن رنجي Selamet olun. Yamanustan da ne var? Şey şeker koy. Şöyle mazarı söyleyin. Göç mazarı. Yapışadı bu. Şöyle yapışadı. Yok. Hem mesajda patladı şeker koy. Patladı şeker koy. Her şeyin aç be. Şeker koy. Davulu davulu. Davulu davulu.